А. Давайте. Раз. Раз. С какой? С левого пальчика. У меня нога Кто ломается. Кто поет? Раз, два, три. У тебя сдолго. Давай. Раз, два, три. У меня палец, знаете, как сгибается? Давай, давай. Да, у да, меня палец да, меньше, да, да, да, да, Оу, йоу, хип-хоп. Худу, худу. А я гимнастка. Это я гимнастка. А я этот катаюсь на... Уйди, Плющенко! О, я тогда буду Дима Билан. а ты а я Пугачёва! Believe почты что-то, это как там, Эдвард какой-то там. Эдвард Галин. Нет, там какой-то чувак был на скрипке. У тебя зарядка садится. И тоже будет кататься на коньках. А это знаете кто? Два двуногих и один одноногий. Пришел динозавр. А, больно, пончику было. Нахрен вырубайте это видео. Нет, нет, нет, нет, нет. Все, мы пошли.